Oh. mes rêves, j'y crois. Dans mes rêves, j'y crois. Dans mes rêves, j'y crois. Je me dis que je suis belle. N'attendez que pour Quero pão para o pão.